Pop, Vas-y, vas-y, elle intrigue à l'engagement, il est où La la Il est où Oh là là là là une pub Domino's pendant le ramadan. <laughs> bah t'écoute frérot tu, tu, vas, tu manges quand même, même pendant le ramadan. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Pas dur les gars. Pas dur les coups francs. Pas dur hein. Baby girl love my oh, bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Oh! comment faire Oh, quel but, mes amis Clippé On a été le chercher La déviation de Samuel Eto'o Putain, il est fort, ce con Bah oui C'est Sam qui a tout fait Il est parti Sam Il est parti Sam T'arrêtes pas ma gueule Oh Big Sam Qui vient climatiser tout le stade Oh là là Hard body, they fold up. Shorty say I done glowed up. Double text on my phone up. Fuck with your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Serve him a fate, I'ma hand him the shears. He not the man he appears. Allez Ça dégage Ça dégage La 92e Il est beau celui-là Oh là là, magnifique Magnifique Bah oui, je t'excite Sortez vos zizi, les gars Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, niggas forget. côté Oh là là là là là là là là là là Je pensais qu'il a fait un effet dans sa reprise. Oh Benzema, mon roi mon roi Benzé the goal On a la dernière, les gars. tip top. Young man with an old mind, so I ain't worried about slight shit. I be up till sunrise, I'm staying out on my. No! No! No! No! No! No! Assassin! j'adore les pattes en plus. Bappé. Oh Bappé J'ai bien fait d'aller jusqu'au bout Non. Il restait Marquinhos. Putain, il restait Marquinhos. J'espère que le poulain il a rien. Elle est bizarre là La musique elle est bizarre La musique elle est bizarre la musique elle est bizarre Big Sam Big Sam Big Sam Je vous l'ai dit, la musique elle était bizarre C'est pas la même musique C'est pas la même musique les gars La chatte, la chatte qu'il a, la chatte Il est là le packing Bottle bourbon, a bundle of hundreds, I'm jiggy, I'm flexing the beat. Figured I hit it and quit it, I'm busy, I ain't got the minutes for texting it, bitch. Mais mets-lui vieux! <laughs> I'm star I go hard, so I'm kissing babies and signing them titties. Go like like Ring. Ah, il a fait quoi Ah, le rebond, euh, rebond sur le gardien, je sais pas quoi. Je suis pas bon là, je suis pas bien ce soir. C'est pas pour lui. Mais ça passe. Oh le but Oh le but, il est dégueulasse Vous vous croyez trop que c'est pas le... Bah oui, we dance Ça s'appelle le packing. C'est quoi ça Dimitri, c'est quoi cette histoire J'ai rien compris. Karim, les gars Ici, c'est sponsor par Konami. Bah évidemment Vas-y, les gars. Faut... Et eh, là, je suis comme la Ford. Focus à fond. Je compte sur vous pour euh, m'encourager. Baby girl love my bob and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Oh! devant On est devant On est devant Et Davos Et Davos qui vient carry Allez, casse-toi, en bahure Oh là là Il est chaud, Lulu Allez ce qui le patron C'est moi. Bon, maintenant, les gars, on va chier dessus. Hein. Aïe, aïe.